මම ඔබ නිසා ඔබ නිසා ඔබ spinning in the, the open Mama, open this up e lo che ti non va Open this up, I didn't have a melody Open this up, hammer never ever Open this up over the Goda Yo yo yo yo Siri sanggup bodi malika bima Tak keprane hani bento bento dema Siri sanggup bodi malika bima Tak keprane hani bento bento dema Ala la la la la ala bata rata bita onda khatala misita sanne kale malika me ena basoya Ala bata rata bita onda khatala misita sanne kale malika me ena basoya Sile bata raja lami పెట్టదేమా సిరి సంగపతి వాళ్ళి కాదు గంట ప్రాణి హాని పెట్ట పెట్టదేమా Yeah, yeah. Them.